Eh. Ada banyak, lima puluhan ada. Empat puluhan tiga kali. Hmm, Untuk makan, ya. Untuk makan. Nah, sekali anak saya dah punya kan. Untuk anak saya sekolah, cucu saya sekolah. Sampai-sampai insur, sampai-sampai insur ya. Dah malam-malam kita tengok, dia mahu insur ya. Wah yang roti kalau dalam makan susu itu yang roti sampingnya yang dulu tu sampai ini masih naik koma naik koma ke kecil kecil tu ke lima enam kilo tu masih masuk masuk masuk ke lampu je dua dia masuk ke lampu dia ya. masuk dia masuk ke dia ya, kalau di bagai belum dia turun pandai macam ngomong yang tak tahu kalau ngomong tu oh, macam mana <laughs>